Gaztelekoa da Hernaniko udalak eskaintzen duen doako zerbitzua, ama bi amazazpi urte bitarteko gazte zuzendua, duak, eta bertan eh, ekintza eta baliabide ezberdinak aurki ditak. Udal zerbitzu bara, doakoa, segurua, eta beraiek etorri daitezke, bai bakarka, bai lagunekin, bai taldean, ba, berai nahi xaldiak modu ezitzaile batean eta eraktibo batean eh, gozatzeko aukera eskaintza gaztelekoa, ba gaztelekoak zeletasun jo batzeko aukera ematen du, gero kezak eta bizipenak ere partekatzeko aukera bat, eh, lagun barriak egiteko, lasai egoteko eta baita ezitzaiekin ba, batera egoteko egun eseguru bat. Guk eh, ekintza ezberdinak eskaintzen ditugu, gehienak daude oinarrituta gazten saletasunetan, eta kontutan hartzen ditugu tratu honak. Guk eh, jartzen ditugu ekintzak, edo saiatzen geha behaien saletasunetan oinarritutak, baina ere bai ematen diogu aukera behaiek eh, erabakitzeko ze ekintza nahi dituzte. Egiten ditugu gaztelekuan ekintza horiek eta ekintza garatzen den lekuetan. Eta, bueno, gazteak eta jakiteko ze ekintza dazkagun eta hilabetero ateratzen dugu egitaragua, non jartzen duen ze ekintza dagoen egun bakoitzian. Ekintza dugu gain, gero beraik ere beste baliabide batzu daukate gaztelekoan eta orduan ba, guk egiten duguna da programazio egitara hori e, bai gazteleuko sare sozialetan jartzen dugu, bai Instagramen edo bai Twitterren eta baita ere jartzen dugu gaztelekoan bertan, kanpoko paneletan eta beste herriko panel informatibotan eta gero bertatikan informatzen dugu egitarauan egiten ditugun ekintzen ba detaileak erabiltzen dugu pixka bat gazteekin beraikin ere harremana mantentzeko eta beraikiren igual gaztelekura naizta ez gerturatu izateko aukera baitare ikusteko bertan zerriten dugun edo komunikazio kanaloa da. Gerturatu hernaniko gaztelekura, ez hitzaiak ezagutu eta espazio bai ezagutzera. Txantxiatikan ambulategira bideko aldapan gaude kokatuta eta asteartetikan igandera gaude irekita.